La empresa Quintercom fue fundada en el año 1992, con lo cual pues ya llevamos 22 años en el, mercado. Nos dedicamos a lo que es la construcción, promoción y venta de viviendas. Nuestra relación con Plan B Group ha sido en la implantación y mantenimiento de la ISO 9001, luego también pues implantación de la ley de protección de datos, con la obtención y mantenimiento de la calificación de empresa y también en el diseño y creación del desarrollo de, lo que es la página web. Gracias a Plan B eh, podemos ofrecer un mejor servicio de calidad a nuestros clientes.